ಕರೋನಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾರದೇ ಇರುವ ಘಟನೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕೌಲಹರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಡಿಪೋಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಕತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಾರದ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ